кітептерді мен да қылып тұрайын деген адат пайда болып жатады ушул кітап қолыма тигенде аябай таң қалғанмын ол қантип құранды ыр түрінде жазып шықты екен деп жоқ тура емес ойлап тұр мықтыбек алейкум туғандар бүгін біраз башқача тема башқача болғанда да бұға екі көтерілген темалардың ішінде менімше біздің жан дүйнөбүзгө біраз мындай бір бүлік салған ойлордон сезімдерден құтқара тұрған сөз болады деп ойлаймын қырғыздан айланыс болады қырғыздың ақтаңдай ақындары бар сөз қазынасы болған ақындарымыз бар мына ошол сөз қазынасы қырғыздың нарқы менен данышпандығын жуырып ұлғайып келе жатқан бір ағабыз бар мен аябай ал кішіні ушундай бір сыйлаймын маған телефон чалып э мыкы деп айтса эй сиз деп айтсаңыз буйруп қояң мен өзім эле қылып қоямын деп ушундай катташкан ушундай бири бирибизди сырдашкан асыреттешкен агаларыбыз бар бардыңыздар ал кісінің атуын атын ұққанда қуанады болушыңыздар керек э, надырбек алымбеков деген ағамыз бар ұшындай ақ сақалды ә, сөйлегені жай орынды эми ырлары мен анчейин деле ыр жандуу эмесмин өзү чындыгында ыр окуйм бирок өзгөчө азыркы кездеги акындардын ырынан көбүнчө жүдөйм ошон үчүн окубай да калгам бирок надырбек агамдын ырларын терип жүрүп окуйм бир жолу артынан кууп жүрүп китебин талашып жүрүп алдым азыркыга чейин окуп жүрөм жана бир сүйүнчү кабар мен э, ошо силерге реклама десеңер реклама кабар десеңер кабар сүйүнчү десеңер сүйүнчү надырбекованын бүгүн он төрт томдук китеби чыгыптыр бул өзүнчө бир китепкана э, ал кишинин өзү арабызда турган кезде китептерин алып окуп ал кишинин баскан турганын кыяс кылуу менимче бул замандагы бизге болгон бир белек болсо керек деп эсептейм да вот он төрт томдон турган китеп мына ырдалып бітпейді махаббат илгер мен қолыма түшкөндө аябай мен ушундай бактылуу болгом обондуу ырлардын ичинде да ушулар бар берде өзүнүн биографиялык чыгармалары жана орусча жазылган ырлары бар снега хан теңири деген койчу хадистер мынагу ырлар карап кой ушунча ырдын ичинен ушунча чыгармачылыктын ичинен биздин кыргыздын белгилүү белдүү ырчылары ырғақа салып ырдап жүрген ұрларын өзінше кітеп қылып шығарып тұрмын ноталар менен екен керек болса мына ушул 14 томдук китеп кимдин үйүндө болбосун китеп текчесин мындай айтканда кооздобой койбойт ички рухий жан дүйнөсүн да тазартпай койбойт ошон үчүн мен сунуш кылам китеп алып окууга дагы убакыт жетти бүгүн бизде тилекке каршы өткөндө бирөө статистика жүргүзүп туруп кыргызстанда ел қандай кітап оқиды деп жалпы бір жылда сатып алынған кітапты есептесе ә, кіші басына беш тиындан тура келеді екен тоба қылдым біз дағында адашып кетпей қараңғы тоқайға кіріп кетпей жүргенімізге сүйінесің да орташа статистика беш тиын бұл эмне деген білім бұл эмне деген сапат бұл эмне деген жашоонун деңгээли ошондуктан китеп менен кайра достошушубуз керек өзгөчө өзүбүздүн ә, нукура кыргыз наркындагы балулықтарға жорылған кітептерді чогултушубуз керек окушубуз керек маңызды керек түшүнүшүбүз керек деп есептеймін айтмақшы қызыққандарға ә, кім алам десе бұл кітепті шығарғандар үйлеріне бекер жеткіріп береміз дейді сага қызмат бекер жеткіріп береміз дейді барлығының бағасы 14 кітеп жеті мың сом дейді анан ар бирин өзүнчө алам десе беш жүз сомдон анан дагы бир жаңылык мына төрдө турган ыр түрінде құрандың түшүндүрмөсүн назарбек аба ыр түрүндө жазып чыккан бул ар бир эле элде мындай жолға бербейт бул ушунчалык сөз болуш керек да ушунчалык сөз болуш керек куранды түшүнүп жана аны ыр түрүндө курандын өзүнө бир ода дейбизби курандын өзінде курандын өзүнө бир мындай жүрөктөн берилген саптар дейбизби ушундай өзүнөн алып өткөн ошол нерсени ошону мындай кылып белекке ыңгайлаштырып да чыгарыптыр мұнысы 1300 мың жүз сом тұрады екен мұны егерде ата энелерге ұстаздарға шәкірттерге мұғалімдерге белек қыла тұрған болсоңор меніңше бұл бір ғана текше емес адамдың дүниесін ушундай бир байыта тұрған белек болады деп ишенем иши кылып мен силерге сунуш кылам туугандарым байма бай ушундай жаңы шыққан кітептерді мен да сунуш қылып тұрайын деген адат пайда болуп атат э, мен ушу елге кітеп сунуш қылышты үйреніп атам өзім Сілерге баардыгыңыздарга сунуш кылам надырбек алымбековдуку агайыбыздыкы э, он төрт том болор болбос жети миң сом э, и өзі жеткіріп береді өздері жеткирем дегендер надырбек аға жеткіріп береді экен деп ойлап анан кийин мына ушундай окуңуздар ыр жандуу болуңуздар и ыймандан дилибиз тазарсын айтмакчы мынау куран боюнча бир эки ооз сөз тагыраак айтканда курандын ыр түрүндөгү басылмасы мен илгери ушул китеп колума тийгенде аябай таң калгам бул кантип куранды ыр түрүндө жазып чыкты экен деп жок туура эмес ойлоптур мыктыбек ыр түрүндө куранды жазып чыгуу мүмкүн эмес куранды түшүнүп жана ошол түшүнгөнүн өзүнүн ыргагында адам эле мисалы үчүн пушкин деле құранды туро деп жазған да бір кезде ұқмыш и біз нағайыбызда андан кем болбогон ошо құранды турап жазған ырсаптар анан бұл жөн эле отуруп эле жазылып калган эмес бир жоон топ биздин аалымдарыбыздын текшерүүсүнөн өткөн алар бул маселеде өтө жоопкер адамдар караңыздар молдо сабыр ұстазымыз жүрөт бұл жерде абдышүкүр ажы жүрөт чубак ажы өзі тексеріп шыққан деп тұрады бұл жерде замир ракиев бейшенбек әжікеуіз қарап шыққан эмалчы бейшенбек бекешев араматылық білесіңдер алдағы редакторлығы күшті кіші болған и әлбетте бұл муфтияттың өзінің атайын жарлығыменен бекітуден өткен сондықтан құрандың маанисин ыр жандуулар маанисин ыр ырғағында түсінемін десе мына ошол аябай зор илхам менен жазылған эмгек